Hola, hoy les quiero mostrar eh, un dimmer que hice de LED para controlar la intensidad de luz de una tira de LED. Está hecho con un oscilador 555 con una configuración que varía el ancho de pulso a medida que uno va cambiando el valor de un potenciómetro que tiene, tiene ahí. Eh, este es el 555 los diodos que lleva y el transistor de salida no común de señal porque total para una tira yo tengo 60 centímetros para 60 centímetros eh, anda bien pero el transistor se van cada unos 400 mA la resistencia de salida que va a la base del transistor y bueno nada más y el potenciómetro que está por acá y eh, yo acá tengo conectada a mínimo está la tira de LED y voy a mover ahora el, potenciómetro para que ustedes vean cómo varía la intensidad no es del todo lineal digamos pero sirve como para bajar la intensidad voy a apagar la luz así se ve mejor el, Bueno. Está bueno porque esto se puede poner, por ejemplo, en la mesa de trabajo o, en un lugar donde se quiera alumbrar y con, una, en una cajita en la pared y se puede ir regulando la, intensidad a medida que uno quiere. Y no es tan complicado el circuito. Hay un montón de, de circuitos en internet. Pero bueno, lo pueden hacer porque funciona. Nos vemos. Chao.